今天不得了了，来了一位轰动动漫圈以及健身圈，年仅十九岁的小鲜肉，真正的囚徒健身者孙安卓雅，欢迎来到三剑客。嗯，OK 的。那知道今天要来做什么吗？单杠对不对？对。我们今天挑战一百个引体向上。行。原本我跟他说，我们要 PK 一百个引体向上，还是五百个地卧撑。 他秒秒回，他说五百个俯挺身。然后他说我靠，真的假的？他这么有自信呢？然后说，哎，他这么有自信，代表他应该做得完，因为我没有办法在短时间内做完。但是呢，当你说完要比伏地挺身的时候，我就练了两个半，因为感觉他很强，你知道吗？因为我们练卧推，他可能囚徒健身来，这个伏地挺身应该是很强。就昨天晚上，我们改一百个斤体向上的话。 不好思，我的小现在小手臂真的很不舒服，一样，完全可以体谅你。运动是健康，不要把自己弄受伤。行好的，那我们马上就开始挑战一百个引体向上。对，等下我发现你也太轻敌了吧，你穿休闲鞋过来。哎，这不是休闲鞋，这是我的爱鞋，好吗？而且今天比的是引体，所以不太会需要用到脚的部分。如果 哇！刚刚看你做很轻松啊，那我也要拿出我的真实力，认真面对我的对手哦。好，先把我的爱鞋放一下，怕弄脏它。我们就一起完成了私下，就是我们第一组。那这边想问一下安祖，就是因为我们都知道媒体有报说，呃，你在美国的时候就是。 进了滨州监狱将近九个月，就想问一下，当时当判决下来的时候，你当时的心情是怎么样？其实这九个月，大部分时间都是在等待那个判决，因为他不是说你一被抓就是说，哎，然后就判你几个月，他是一被抓住，让你等，然后等你等到说，天哪，我到底要等多久？然后你都不知道你什么时候才能出来。其实待在里面一点都不快乐，最恐怖的是不知道你什么时候。 知道我在这个地方待多久，然后很不安，那就只能每天疯狂的健身了。哦，所以你真的在那里面等待的时候，你真的就是都在健身。对啊，还会团练呢。哦，对啊，都是徒手啊，都徒手啊，徒手，要么就是拿那种塑胶袋然后灌水灌超大一罐来带。真的？对啊，然后没有。就以会有里面的就大哥带你一起。 对啊，贵啊，然后没有单杠就拉天花板上消防水管一样。哦，那个管子，对啊，那管子管子当当单杠来练。对啊，大家就是练。所以你在里面伏地挺身啊，引体向上什么，都上资啊，每天都在练的。对啊。那我们休息的差不多了吗？差不多差不多了。第二组可以，好不好？好，来哇，轻松。哎。 虽然我们喜欢的类型不同，但是中二的程度可以说是不分轩轾。对，那有一句话是这么说的：喜欢动漫的人都热爱生命，想要好好活下去，因为呢，我们还要看下一季的饭，那下一季的饭，下一周的连载这样。连载，哇塞！那我个人呢，最近最喜欢的一部动画叫做《入人超能力》，死塞！我很喜欢那部动画，就是少年。 他的身体很弱，但是他拥有超能力，但是他却没有用这个超能力去胡作非为，反而就是去慢慢的找到自己的实力，然后去利用自己的超能力。但我们一起说里面不是有一个健美士还是什么？哦，对对对，肉体改造生。对，那个我觉得最最好笑的，我不确定他是不是第一名，可是我心里想到第一个就是最后王冠这样。 原创剧情就讲说未来的世界，然后就我个人觉得他那个剧情就很邪呀，只是他那个后面的结局有点。不过你会比较喜欢是那种王道热不的，我比较喜欢的是那种很深刻去描绘人性的，有些。也没有啊完蛋了，十年的代沟，第三组，行，没有了。 安卓就是大家，以前就有多出名，我想问一下，安卓就是突然被媒体大肆报道之后，被突然窜，突然变成一名网红，心情是什么？然后说我们刚出回来，然后那个脸变我真的没有想到，回想那么多，所以我会变成现在这个样子。其实我自己也很那种成龙婆的感觉一样。不过我个人是只要有。 愿意想要看我的主啊，啊，会想要把它好好的经营下去。这样了解，这就是一个创作者想要回馈粉丝的心情。对呀，然后每次他的时候，旋转机都怪怪的。你惯用手机有吗？对，通常惯用手的肩膀都会比较容易出问题，尤其是旋转机的地方。对，因为我们以前小时候就常常喜欢就丢东西啊，嗯，就丢东西啊，你。 丢的姿势不对，就很容易就是肩膀去去皱去拉扯，然后就旋转肌就容易受伤。因为我们不会去用左手丢东西嘛，啊，对啊，左手基本上就好好跟新的一样。啊，有，谢谢。会不会随着上，也轻轻松松啊，一百个引体向上而已。这个一百个 OK，下次就挑战一千个啦，没问题的。我们先把五百个引体真做完，再挑战一千个引体哦。好。 哎，真的很难呢，五百个伏地挺身，我不知道你们有没有做过。哦，呃，五，七，八，九，十，四十下轻松完成。呀！那接着呢，想请问一下安卓，对于制作影片上面有没有遇到过什么觉得很困难的地方？那你又是怎么克服这些难关的？ 我觉得上字幕是我觉得最累的， <laughs> 真的，因为加上我很多时候我影片里面我自己讲话会很小声这样，然后我就他重新很多事。幕，然后我到底在讲什么，然后我又名字又很多，你知道吗？我就在对啊这样子啊这样子，嗯嗯嗯嗯嗯，然后对我一堆，所以就很这剪掉，观众也不知道字幕要怎么上。我五分钟影片大概要做五个小时字幕， <laughs> 知道。 分钟的影片做五个小时的字幕，你看到我的半个小时的影片，我有天呐，所以我后来想到方法，就是，嗯，那就给别人做就好了。所以我就把我的责任推掉了，就哎，你帮我去剪字幕，留下剪辑，来，后就自己休息去看。哇， <laughs> 这真的是一个好方法，好方法，遇到自己不太想做的事情，就拜托别人做掉。我们就专心。 朝自己能力强的地方进行就好。对呀。OK，那我们第五组要上了。嗯，可以的。我话都只会讲同样的话，没关系，没关系。这样子我听到就比较轻松一点。嗯，好。 <laughs> 什么什么对话内容？再等等，一、二，OK。 我刚刚也讲了，就是他都有在看盖伊我的影片，那我也非常荣幸。那你看影你有没有最喜欢我哪一部影片啊？为什么？嗯，我觉得应该是有一集你在室外，然后教大家怎么做山头。啊，你说你最喜欢的山头是什么？躺着练。 那个 school girl 我就是觉得很实用。自从看了影片之后，我去试那个 school girl，哇，超有感觉的，真的。哦，哎、那次很久以前哎。对呀，所以我就说我很久以前就有在 follow 啊，然后都不相信是不是？我没有不相信啊，我只是觉得，哇，受宠若惊。我记得好像是赵又的影片，出了大概几，就是他刚出来嘛，对不对？啊，他几个月之后，后你好像蹦出来，老师说你比赵又剧，老师说你比赵又剧，你看。 然后决定去看。哦，我见到之后好像也要去去找他。可以，你收敛一点。二、三、四、五、六、七、八、九、十，我六十下做完了。啊，我拿一个东西给你挑战一下。坐在这边等我。啊，行嘞。哎，等等。这东西呢？ 叫做拳击反应球，今天要请安卓挑战十连击，好不好？到先示范。这个是专门像用来甩人的，样啊啊那种。我说的是中国古代兵器吧。 <laughs> 五，对啊，就是这样打。那你一开始的时候不要不要想要打很用力，去接球就好，用你的拳头去轻轻点，先接到球，这样就可以了。好难啊。 三四五六七，哇，七，哇，哇，太太急了！哎，你有掌握到那个诀窍了？碰到就好，去去接球就好。四五六七八，啊！这个很难呢。四六七八九。 开始对地，你是第一次玩这个吗？对啊，真的真的不简单。哎，我在线动看到你玩，我想看起来好像还蛮容易的，结果自己玩起来，哇塞，那么难啊！对，其实这不简单，对不对？真的不简单。 <laughs> 拳击反应球十连击达成练习。 <laughs> 六、七、八、九、十，OK。 接下来呢，我们就来进行快问快答。两位最喜欢的乐团 System of a Down、Lisa，还有呃，Egoist。从小到大的绰号呃，咕咕鸡、屁魔。最先注意异性的哪一个部分？腰、腿、底、胸、腹。最喜欢的饮料珍珠奶茶。Monster。哦，魔爪，对，魔爪很好意思。最喜欢的明星小罗伯特·唐尼。阿诺斯瓦辛尼吧。如果你可以变成透明人，你想做什么？ 我去 Costco 里面吃哈根达斯。我如果我可以变成透明人的话，我应该会把我所有认识的朋友，然后趁他不注意的时候，把他衣服全部脱掉，想让他在大街上当面出糗。好可怕！我们不是朋友，我们是家人。生日以及星座，生日是摩羯，一月一号，摩羯。可以，都是摩羯座。 最喜欢的电影《大法官》哦，《鬼冢先者二》。哎，那是阿诺演的吗？那对。大法官就是小罗导演。 <laughs> 的。对对，可以可以可以。最喜欢女生什么样的穿着？可以显现腰身的合身 T 恤，然后可以显现臀部线条的紧身牛仔。我觉得应该是那种露那种脖子那种半围的，然后然后衣服大概有到一半可以露肚脐的那种，尤其是我觉得。 深圳，博士的地方，看到一个，嗯，那种感觉，看到会怎么，的感觉。如果可以，你想成为哪种动物？导演。我，我想成为哪种动物？我就想成为兔子，就那种小巧、然后那种又很有活力哦，那你可能被我吃掉。啊，你抓我来了！我们是家人，可以说出对方的优点。很具有礼貌，身高高。 除了很剧，还有别的吗？好像，我完蛋了。七，我累了。八、九，可以。哇，八十下。OK。重训的目标是什么？是为了什么去重训这件事？但未来有什么比较长远的目标？我觉得这目标是。 这健身的实验可能会有一点，所以我想从一开始为什么进入健身来讲，我其实一开始是在学校刚上高一的时候学的社团，然后其实有是因为有一个喜欢女生跑去街舞社，然后那我也去街舞社好，然后老师就跟我说，哎，川总你核心要强，你这样子你街舞才跳好，然后我就去练核心啊，然后练概三个月，哎，好像我看到线条哦，然后就开始。 爱上健身，看到自己体态的改变，然后有了一个成就感。对，原来我体态变这样，然后我自己觉得，哎，这个是一个美观、好看，真的，我就想要再让自己变得更好，这样子。对呀。哇，九十，九十下达成。我也有。哎，我刚想说，啊，聊聊看当下的感觉。 累啊，干嘛就没想到。不要说太高，我现在还好，我一不小心组间休息拉太长， <laughs> 真的。那个 ATP 都已经恢复了。 <laughs> 我喝口水，直接挑战第十组。对，直接做到第几？y 九组九十下已经达成了，接着下来我们直接破百，好不好？最后一组做到力竭。行啊。不要说我们都没有尽全力。对啊。我们最后一组直接上。可以。 四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、到，走，十五、十六，加油，十七，可以，好了，八，真的真的真的，哇，看这背肌都绷了，十九，哇。 Nice，Nice，十九下，在的，顺杆走。那你也给我出实力啊！这个一定要三十啊！真的，十九下是吧？谢谢谢谢。限。几下十。 十六、十七，十八，嘿嘿，可以呀。只能再一，二十啊，OK，十啊，天哪，哇，玩具就是不一样。不错不错不错，有力气有力气有力竭，力竭力竭，OK，小手臂很紧很紧。哇，总之呢，今天安卓做了。 一百一十九下，那我呢做了，一百二十下，哎不对一百一十下，然后他一百零九，对对，我们突破了一百下。哇，做完连个衣服都忘记穿，你知道吗？这种衣服就是到处都是洞，然后这个，哈哈我们，哎，这这个是正确的动吗？啊，越越讲越奇怪。 <laughs> 今天呢，其实跟安卓聊到现在我觉得其实他有他的想。法。 他有他想做的事情，他有目标在，而且他本来其实很可爱，也蛮有礼貌的。谢谢，真的谢谢，谢谢，谢你今天来到三剑客对，那大家也看到他的毅力了。可是我满巨点的手下，巨点没关系啊。我非常享受就是这种尴尬的沉默。哦，你可以 always 巨点没关系。OK。OK。OK。好了，不要玩了，干的。啊， <laughs> 那有兴趣的朋友呢？ 欢迎去订阅孙安卓的频道，非常他的频道算是蛮多元、蛮有趣的啊，对，从科普类啊到动漫类啊到电玩类啊健身类啊，好像都可到。就是一种今天的节目你不想看没关系，看其他节目就行。了。它就是一个健身界的菜单料理，今天吃什么他决定。那有兴趣的朋友呢，也欢迎订阅 JNG 的频道，我们下次见。 拜拜拜。走，带你进去喝个乳清。OK，好。辛苦了，辛苦了。